Mae'r cynllun buddsoddi mewn busnesau bwyd yn rhoi cyllid cyfalaf i gynhyrchwyr cynradd ym maes amaethyddiaeth i gynnal eu gwaith prosesu a dod yn fwy cystadleuol. Scott Davis yw sylfaenydd Hilltop Hynny yn y Drenewydd. Mae'r cwmni'n cynhyrchu a gwerthu mêl. Sean Crinan yw pennaeth Menai Oysters and Mussels, cwmni ffermio pysgod cregin. Mae'r pysgod cregin yn cael rhyddid i dyfu yn naturiol ac felly yn haws ei ffermio a'i casglu. Mae'r cynllun buddsoddi mewn busnesau bwyd wedi helpu Hilltop hynny i ddyblu nifer ei staff yn y deuddeg mis diwethaf bu hyn yn hanfodol i'r economi leol yn y Drenewydd. Ychwanegwyd 200,000 o bunnoedd i'r economi leol, a rhagwelir y bydd y cwmni'n cyflogi 20 person arall erbyn y flwyddyn 2020. Mae Sean Crainan yn credu bod cywain wedi bod yn gyfnogol iawn dros y blynyddoedd i menau oysters and mussels. Mae wedi gallu siarad â cywain ynghylch materion y farchnad, Mae'r gronfa wedi helpu Hilltop hynny i werthu i Tesco, Sainsbury's, Holland a Barrett ac Ocado, ac mae newydd ddechrau gwerthu i Morrison's. Mae Menai Oysters and Mussels wedi datblygu marchnad gref yn Llundain ac yn awr mae'n gallu cystadlu'n llwyddiannus yn erbyn cwmnïau tebyg eraill yn y Deyrnas Unedig. Mae Scott yn credu ei bod yn hanfodol bwysig fod Llywodraeth Cymru yn edrych allan o Gaerdydd – a rhoi sylw i economi'r Gymru wledig. Yn ei farnef, mae Powys yn sir wych i redeg busnes ynddi, ac y mwyaf o gyfoeth y gellir ei gynhyrchu yng Nghymru, y gore. Dywed Sion bod Afon Menai yn arbennig gan ei bod yn unigryw. Er gweithaf y llanw a'r cerint cyflym, mae'n lle cysgodol i'r pysgod cregin. Mae'n argoeli'n dda ar gyfer dyfodol hilltop hynny, Mae'r cwmni wedi addasu'r eiddo a brynwyd a grant gan Lywodraeth Cymru er mwyn creu cynnyrch newydd. Mae'r cwmni wedi tyfu o 10,000 i 70,000 pot mel y diwrnod. Mae menter ddiweddaraf Sion yn cyfuno twristiaeth ar gwaith ffermio. Mae wedi agor maes gwersylla a charafanau o'r enw The Oyster Farm. Mae Scott yn credu bod y rhaglen datblygu gwledig yn gynllun gwych sy'n rhoi Gymru wledig yr help a'r gefnogaeth y mae ei hangen arni.